малая Я не стану другим, глубокий тот глоток И этот jet и дым меня заставит вспомнить Твои руки тепло, только все против системы Опять на зло, я смотрю в окно И вспоминаю это, ночные фонари И мы летим до рассвета И я хочу хватает твоего смеха То тепло по утрам и комнатное эхо Задаю себе тысячи вопросов И вроде я крутой, стою на сцене в белых розах А мне бы все принять, но я в судьбу не верю Но только на рассвете я тебя согрею Я хочу летать с тобою